is iets eigenlijk precies vreemd gaan? Ik bedoel, is dat tongen? Is dat vingeren? Het is bij iedereen een beetje anders, hè? Nou, vanavond, we beginnen even met, met, met pik en kut. Ja, even, daar, gaan, daar gaan we het eerst over hebben. Maar dan anders, namelijk de afstandsrukker. Ehm we hebben hier een man, Peter, en die heeft de Kiro Onyx om zijn penis. En die bestuur je met afstandsbediening. En dat betekent dat je iemand kan aftrekken op afstand. Let op. Dames en oh. heren, penis, Peter. <laughs> Oké Peter, luister. Jij hebt, <laughs> jij hebt dit om je Peter te hangen. Een Petertje? Eh, nou, eh, valt eh, nou, ja, ja, mijn is echt... Fix Peter. Dus fix het. Nou, hou het weg. Nee, is goed. luister, wij kunnen dit op afstand besturen. Dit is hem. Ja, je hebt dit, en dan denk je, dit is gewoon een deeldoodje. Maar ja, je denkt natuurlijk gewoon zo. Oh, wacht, wacht! Maar voel jij dit? Oh, voel jij dit nu? Nee! Nee, nee, nee! Hij is ook... Ja! Godverdomme. Hij wil niet! Dit is aan ken het wel. Hij ken het wel. Hij ken het wel. En je legt een Oh, mijn god! Laat het samen wat er hier gebeurt. Godverdomme. Ja, ja. Nou. Jan, jij zuigt zijn lul nu. Je zuigt zijn lul. En hij wil ook niet. Oh. Nee, hij wil oh. niet. Oh, no. Voel je dit ook, Peter? Lekker. Ja. ja. Wil je ook een keer? Voel je dit ook? Ja, dat voel je. hey. Voel je? Stop hem erin. Ik vind Hier, pak jij maar weer terug. Waar hangen we je bier? Koud? Nee, dat voel je Koud? Ah, nee, dat voel je niet. dat voel je wel. Ah, dat dat, is de eerste keer, dat is ik door een man gezogen ben eigenlijk. Echt waar, ja? Maar wel door Jan Versteeg. Jan Versteeg. Er hangt gewoon een televisiering om je lul nu. Versteeg. <laughs> Hij trilt ook. Hij trilt ook. Je krijgt niet Nee, ik hoef hem niet aan te missen je reet dan? <laughs> Missen je reet? <laughs> dat gaat heel ver. Ja, trilt. Nee, ik hoef hem niet aan te Want dan raak je ook zijn pik aan. Maar heel even, oh, eh, eh, kan je even omschrijven wat er nou precies gebeurt nou, eh, bij jou? Dus jij voelt, het Maar voelt echt alsof hij aftrekt. Dit werkt. Ja, dat voel ik, ja. Ik voel, ik voel echt die bewegingen <laughs> gewoon gaan eigenlijk. Eh, ja. Jan, je bent hem aan het aftrekken, Ja, Rustig, rustig. Nee, nee, niet rustig. Doe nou, doe nou. sorry, man. Oh, mijn god. Oké. Dat Jan, Jan, geef die jongen een beetje rust gewoon. Wat goed was. Ger, wat vind jij hiervan? Nou, ik vind het wel. Zie je, wij, wij reizen natuurlijk heel veel voor ons werk. <laughs> wij reizen heel veel voor ons werk. En als je dan een partner hebt, is het <laughs> wel ideaal. Gaat het voor, is het ook voor overzee? Ja? Je kan, ja? Ja? Volgens mij kan het ook via dezelfde wifi. Nee, het gaat via wifi. Via wifi. Wat vet. Ja. Wifi. Dus dan kan je eigenlijk gewoon iemand nog steeds aftrekken. Ja, Jan. Jan, je mag hem houden. Dankjewel. Peter, we gaan elkaar nog heel vaak bellen met dit ding. Ja, dat is goed, man. Ja, ja. dat oh, is Peter. Ja, ja maar goed, Eindconclusie, eh, Jan Versteeg kan goed zuigen. Geef ook een applaus daarvoor. Hij kan zuigen. Peter? Ja. Dankjewel, jongen. Later. Graag gedaan. graag gedaan. <laughs> Godverdomme. Jezus, Jan, je hebt iemand afgetrokken. Ja, nee, nou ja. Oké, jongens, even eh, het publiek. Want eh, wat Jan net deed, want Jan heeft een relatie. <laughs> Bij wijze van spreken. Eh, stel nou, Jan heeft een relatie. Is hij dan net vreemd gegaan? De ja of de nee? Hoe krijg je dit uit? wacht maar nou even, je moet het niet zeggen. Het groene kaartje eh, eh, als je dit vreemd vindt gaan en het rode kaartje als niet. Rood is niet vreemd gaan. Hoe is dit niet vreemd gaan? Hier, zie je, zie je. Maar ik vind, oké. Vind jij het vreemd gaan? Ik vind, je bent nog steeds met hetzelfde doel iemand aan het aftrekken. super intuïtief. Oh, het is jonge ja, maar, jongen. Oh, ja. ja. Ik kan dus gewoon tien mannen Ja, Jij kunt zo even, ja. Maar schatje, dat is geen vreemdgaan. Ja, maar jongen, jongen, ja. ja. Dat is geen vreemdgaan. Je hebt geit, boodschappen en hij. Hij helpt niet. Ja, ja nou, ik vind, ik vind het, ook vreemdgaan. Als, als ik hem aan jou zou geven en ik zou jou daarmee aftrekken, als je op reis bent, dan is dat toch gewoon vreemd gaan als ik een vriend zou hebben? Ja, vind ik ook wel. Ja. Vind ik ook. Goed, um, luister. 14% van de gevallen komt eh, de eh, eh, partner... nee, komt, <laughs> komt de partner achter het overspel. Oh, het ding is dat jij er wat over te vertellen had. Ja, dat klopt. Oké, ik denk dat mannen hier dus wel een beetje van gaan schrikken, dus let op. Mannen, let op. Wat doe je nou als je als vrouw erachter komt dat je man is vreemd gegaan met een collega van je? Je kunt hem dan confronteren en zeggen, yo, dude, waar de fuck ben je mee bezig? of je doet het volgende. Ehm, hier komt iets heel erg, ja, Deze vrouw die wilde het er niet bij laten zitten. En eh, die besloot de ballen van haar man in vuur en vlam te zetten. Nee. letterlijk. Oké, hij was aan het slapen. Ze heeft heel rustig het dekbed ervan afgedaan. Wat nagelak remover over zijn ballen en zijn oh. zaakje gegooid. En toen de Lucie erop gegooid. En we hebben daar een filmpje van. Nee, nee, nee. Kijken, dat is ja. een vriend voor jou. Ja. Oh. Oh. denk ja, ja, ik wil heel even herhalen wat deze boze vrouw zegt. Ja, yeah, that's right. You can cheat on me with my fucking coworker. You didn't think I was going to fucking find out. You stupid ass, get the fuck out. You and the bitch can go to hell. Yeah! Um, ik, ik, yes, al het, maken. het is wel onbekend wat er nou eigenlijk precies is gebeurd met de man. Of hij aangifte heeft gedaan en of alles nog heel is. Maar ehm, het is duidelijk dat ze er niet blij mee was. Hij had een rotavond. Ik, ik, wil ook wel even zeggen eh, eh, aan de vrouwen van Nederland, vrouwen van Nederland. Hoe boos je ook bent. Weet je? je Film het als je dit doet. Je kunt niet onze ballen in de pik steken. Dat kan gewoon niet. Tim, help even. Nee, ik vind dat je het wel moet doen, maar je moet het wel dan filmen naar ons opsturen. Ja, en dan naar ons <laughs> opsturen ja. inderdaad. Ik wil het nog een keer benoemen. Ja, ik vind heel oké. doe hoor, serieus. Goed, 90% van de Nederlandse keurt vreemd gaan af. Gelukkig. Want anders zou het op ons feestje straks één groot orgie worden. En dat willen wij natuurlijk niet. nou, ja, dit was eh, de stamtafel van aflevering 200. Waarin we hebben geleerd dat Jan Versteeg goed kan pijpen. Terug naar de normale tafel.